Jésus est le maître, le temps ne peut le contenir. C'est pourquoi il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne peut être enfermé. parole Le temps est entre ses mains. Petit, jeune et vieux, personne n'y échappe. le temps à nous c'est puis.